देश के हर गरीब के लिए यह जानना बेहद जरूरी होगा कि कांग्रेस द्वारा जो नई स्कीम लाई गई है उसमें किस तरह से गरीब को हर साल बहत्तर हजार रुपये मिलेंगे जी हाँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए यह घोषणा की गई है उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के पाँच करोड़ गरीब परिवारों को सरकार सालाना बहत्तर हजार रुपये नगद देगी चूंकि एक परिवार में औसतन पाँच सदस्य होते हैं लिहाजा बारह हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से कम आमदनी वाले सभी जाति धर्म के करीब पच्चीस करोड़ गरीबों को इसका फायदा मिलेगा और इसका नाम न्यूनतम आय योजना रखा गया है राहुल द्वारा कहा गया है